वीडियो के इस पार्ट में माँ भगवती का सुंदर स्त्रोत्र आप सुन रहे हैं जय भगवती देवी नमो वर दे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमासी तु देवी निरार्ति हरे जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे जय पावक भूषित वक्त भरे जय भैरव देह निलीन परे जय अंधक दैत विशोष करे जय महिष विमर्दिनी शूल करे जय लोक समस्तक पाप हरे जय देव पितामह नते जय भास्कर शक्र शिरोवनते जय षण्डमुख सायुधईशनुते जय सागर गामिनी शम्भुनुते जय दुःख दरिद्रविनाश करे जय पुत्र विवृद्धि करे जय देवी समस्त शरीर धरे जय नाक विदाशिनी दुख हरे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय वांछित दायिनी सिद्धि करे एतद्व्यासकृत स्तोत्रं यः पठनीयतः शुचि गृहे वा शुद्धभावेन प्रीता भगवती सता इति श्री व्यासकृत श्री भगवती स्त्रोत्र संपूर्ण जय माता दी